افهم مغزى حياتك قبل ما ماتك قبل ما وقتك يخلص منك خليك عارف انك يمكن تخسر يمكن تتعب يمكن مرة تواجه يمكن تهرب لكن خليك فاكر انك مهما خسرت لازم ترجع تكسب وحش واقف تاني على رجلك شمس هتطلع بكرة تقولك انك لسه ممكن تبقى حد جامد جدا